aka borgan men beraman ha jayda qolib ketdi aka yakkala mana mana yakkala yakkala kor lochin lochin kelmay qoldi puling bor yakkalaysan yakkalaysan otangga rahmat kepalvon xohlasa bitta qarsaq bo'lsin chotka yurgin uzib yakka qilib rahmat deydigan qilmagin yakkala uzib Uzur, ey otangga rahmat palvon. o'rtoqlar hozirga yakkalavar bo'ldi halol tayla polvon bo'ldi g'alaba otangga rahmat bitta qarsa bo'lsin o'g'lizlar kema cho'zivoyir qara bayroq oldiga o'tib ketaver takam zurdovda Takam Zurdovda bayroq oldiga o'tib ketaver. Bayroq oldiga o'tib ketaver. Takam Zurdovda. Sirtidan tartmal ekan. Takam Zurdovda. Takam Zurdovda. qara tortishuvda takam takam tortishuvda qara tortishuvda takam bo'ldi halol bo'ldi halol yakkalaysin ey otangga rahmat ana shunday qarataka zurdoyda naqtlabayar yakkala yakkala halol hoppa g'alo oldiga o'tib ketaver yakkalaysan bo'ldi halol choppa sovrin chop ikkalar juda qilib o'z o'z o'z ey otangga rahmat muxlislar bitta qarsak bo'lsin yakkalaysan Sultan qoldi daqa joylik o'di. Takam sirdovda. Taka sirdovda yakkalabuz. Uzuvayri vatan rahmati, uzay jonimi. Qo'y. Gap bo'lishimiz ke polvon. Otangga rahmat. Uzuvayri ochdim. Uz. Uz, ey otangga rahmat polvon, kelib yog'a. o'rtoqlar hozirgi yusupov bo'lsa kalta taylab sharmanda qilma yakkala bo'ldi halol kepolvon kepolvon yakkaga buzubayr yakkaga yakkala ey otangga rahmat kepolvon ana shu yetibayr kepolvon o'rta yakkala uz ey otangga rahmat ke palvon молодец ke yangi takani o'sib ket o'sib toza tur judoga o'zi yakkalaysan yakkalaysan ey otangga rahmat ke polvon otangga rahmat yakkalab o'sib ketasan yakkalaysan qo'yasan yakkalaysan yakkalaysan ey otangga rahmat ke polvon yakkalaysan ana otangga rahmat qilaver chista qilaver yakkala yakkala yakkala vatanga rahmat ag'rar ke ag'rar bu yoqqa o'ch o'zim ko'raman yakkalaysan o'zib ket o'z o'z o'z bo'ldi halol ko'rdim shuni ke ke polvon kaltaga zot yo'q qo'yasan yakkalaysan uzasan otangga rahmat kemolon kelaysan cho'zasan ey otangam enangam rahmat boy malades malades ke boy yakka qilasan yakka qo'ylar qo'ylar otangga rahmat voy kaka voy kaka qo'yaverasan otangga rahmat kepalon yetimni qilaydi og'ayni otangga rahmat otangga rahmat muxlis qarsaqdir yunusga ur ani bitib mana kurunar buni bobur deydi ham bitib ayiradi mayda ikki qilibsiz javoh seni tug'dirgan otangga yakka qilasan otangga rahmat qo'yasan otangga rahmat otangga rahmat sira sezmayam sezmayam otangga rahmat siroj otangga rahmat qo'yasan ko'rsatasan ko'rsatasan halol qarsoqni tur. qaraganga ikki ming oldinga so'm puling bor yakkalaysan yakkalaysan otangga rahmat ke polvon xohlasa bitta qarsak bo'lsin chotka yurgin quyur yakkalaysan yakkalaysan hoji qora kimin hoji Halol. Qarishib iynasini indirib. Uz judo uz uzur uzur uzur uzur uz yana bo'ldi halol. Otangga rahmat kelaga. Yakka qilib cho'zib ketarasiniz yakkalab. Yakkalab cho'zib qo'yaver, kalta taylama. Yakkalab cho'zib, takajingil urib ber, qaror yakkalab. cho'zavor cho'zavor kalkatagina cho'zavor yaqqa cho'zavor cho'zavor cho'z cho'z sharmanda qilmay cho'z cho'zavor cho'zavor cho'zavor yakkalab o'zib ket cho'zavor cho'zavor to'xta choppa savrin qara ko'tarildi taka yakkala ur Ulvi Akkalov. Ey otangga rahmat. Anishitib o'zim men oldim aka. Uyaltirib kelmayqa. Millionchik. Oxin soldi. O'zib chiqib ket. To'daga telefon bermayman. To'daga taylab qo'yma. O'zib ket, o'z, o'zib ket. O'z, ey otangga rahmat. Kelmayqa. Rahmatli Quvonch palvonning hisobidan aytilgan 100 dollar. kerak desa. yakkalaysan bayroq oldiga o'tib ket oldiga hozir bir minut o'tkir kutib turing shu yerda kutib turing hozir qara qarat akam zurdovda qoldi takkala ot ot qoldirmay o'z ot qoldirmay o'z o'z e ey otangga rahmat молодец haliyam bo'ldi rahmat keyin ke bo'ldi ana shu yerda o'zinglar yakkalaysan ko'kat молодец ana shu ko'kat yerda ko'kat yerda yakkalaver yakkala ko'z o'z o'z yakkala o'z o'z kel yog'a kel kel o'zda kel hozirgi ikki yuz dollar pulda sharsamizdan komil polvon Kattadol'dan Kazbek Dikkan Sanjarboyni hisobidan 100 dollar, Chimdan Nurbek Rais 100 dollar, jami 200 dollarda Sharsabizdan Komil Polvon, Kattadol'dan Shirol akani jang bilan ayirdi. Uka menga qarab yakkalaysan. Yakkalaysan, yakkalaysan. Hakam tortishuvda yakkalaysan. yakkalaysan aynasini ham emdirding ana bu yakka endi ana bu yakka endi mana mana mana mana mana mana mana mana bu yakka ana mana shu bayirxonim endi nima deyapti dubaki bekzod hisobidagi yuz dollar to'ldi sharsamizdan javlon hop op kattatoldan ulug'bek raisni sharbati sashkasi bilan ayirdi bo'ldi halol kreditga ketadi tojikiston tojikiston tojikiston tojikiston e otangga rahmat e halol otangga rahmat tojikiston kel bu yoqqa mehmon qilib beramiz oh! o'rtoqlar hozirga bir ot to'yxonada aytilgan besh yuz ming so'm bo'ldi tojikistondan alisher polvon ot pastoldan sobirni Eksportdagi mana mana shu Tojikistonlik polvonga bitta qarsak chalingizlar. Молодец. Va Tojikiston shuni menga qarab, yaxshi qilib to'y beram, bor. Qara. Bo'ldi xolos. taka borgan bo'lsa men beraman. Ha, jayda qolib ketdi aka. Yakkala mana mana yakkala. Yakkala! Kor lochin, lochin. Kelmay qoldi.

Buni ham yoritib tashlasa bo'ladi. 2 million. To'yman. 2 million. Bo'ldi halol o'zi. Nima? Ha. Abror polvon keldi. nima foydasi bor o'tirib turgan bezratga deyapsiz halol halol qachon zarur ishlang buni

Fakat özü sahibiz. Fakat özü sahibiz. Çalasa. Nuri Hoca. Çalasa. Çalasa. Çalasa. Kolay. Yunus Ayı. Kolay. chiqdi ketdi ketdi bu bo'ldi qutuldi qo'yaverasan alallaysan yakkalaysan yakkalaysan bo'ldi otangga boychi yakka qilasan ko'rsatasan ko'rsatasan otangga otangga yakka yakka bilasan ko'rsatasan ko'rsatasan boymirza bu Mirza polvon otangga rahmat kim yakkalaysin yakkalaysin yakkalaysin bo'ldi tayla halol ey bobur seni otangga rahmat yashay otangga rahmat ey boburga bitta qaratakam zurdavda takam zurdavda Takam Zurdovda. Taka Zurdovda. Takam Zurdovda qara, qara, Norjitga o't bayroqchi. Bo'ldi halol. Bo'ldi halol. Qo'yaverasiz. yakka yakka qilasan takam tortishuvdi takam tortishuvdi yakka qilasan yakka yakkalaysan yakkalaysan bo'ldi halol bo'ldi halol yakka qilasan yakka qilasan qo'yaverasan ko'rsatasan ko'rsatasan ko'rsatasan moliqazotni xayrlaga otangga rahmat xayrilla takanizni savrin chop o'tkir o'tkirlar 하나 훌러선 훌러선 otangga rahmat qarasa quyurasan quyurasan suriyanchi suriyanchi otangga rahmat